Građanke i građani, pripadnici nacionalnih manjina, iskoristite svoje pravo na manjinsku samoupravu i u nedelju 17. lipnja birajte svoja vijeća i predstavnike od 20 županija i 175 gradova i općina. Neka se glas građana čuje. Različite boje, ista ekipa. Vedre boje Hrvatske.